gihugu cy'ibyiza aho abakirijwe bazoba bahashikanywe no kwizera yesu kirisito gusa umwanya udasanzwe bagenzi wo gukurikirana ikiganiro mu gihugu cy'ibyiza cy'uyu munsi uyu munsi tuza kurabira hamwe urukundo rw'imana ifise rutuma yifuza kubana natwe dusenge shimwa cyane mwami yesu kubw'urukundo rwawe hezagirwa kandi mwami turakwinginze utuyobore mwa kino kiganiro mu izina ry'umwami wacu yesu kirisito amen bagenzi kubera urukundo rwayo imana ikunda umuntu yipfuza kwama hafi yacu twebwe abantu yipfuza kuba mu mitima yacu maze 一。 imitima yacu ikaba isengero za mpemu yera ibimana yabitanguye guhera kera gushika n'aho yesu yaje akubaka ishengero ridasanzwe hariya mu itangurira igice cya mbere imana ihejeje kurema adamu na eva kubw'urukundo rwayo imana ngo ntabwo yabasize bonyine ahubwo ngo yabasize mu itongo rya edeni umurango nijoro ku mugoroba no ku mutaga hose imana yama yaje yaje gutemberera abantu bayo ku rugero rudasanzwe kandi ijambo ry'imana hariya ritubwira yuko ku isabato yamiza ikaruhukana n'abantu bayo ababyeyi bacu ba mbere imana ntiyigeze ijya kure y'abantu bayo yakomeje kugendana nayo mbere igihe abantu bari bamaze gusubira inyuma hariya mu itangurira igice cy'icyenda imana yiyumvira guhamagara aburahamu kugira ngo yongere aze maze imana yongere gushyiraho ubwoko bwayo ku isi budasanzwe ahantu igerera muri bo imana imaze gutoranya ubwoko nk'uko yabukuye muri yakobo ikamwita isirayeri hamaze umuryango w'abisirayeri umaze kuboneka imana ikawukura mu gihugu cya egiputa imaze kuha amasezerano akomeye imaze kuwereka ibyizigiro bikomeye mu kubaha amanu imaze kubaha uburongozi bukomeye mu guha inkoni mose kugira ngo aburongore imana yavuze ngo ni byiza rero yuko ngaruka nkicara hagati mu bantu banjye maze imana iraza yicara mu bantu bayo yabigenjeje gute yabariye mose hariya hariya muri kuva igice cya mirongo ibiri na gatanu ati rero ni byiza yuko mose unyubakira ihema kugira ngo nze hagati muri bo mu bantu banjye iri hema ryari ryubatswe hagati y'abisirayeri abisirayeri bakikuza rino hema iri hema ryari rifise agaciro gakomeye ku bisirayeri agaciro gakomeye gute imana yavuze ngo mose muri iryo hema iri hema ryari ryari eh, rifise ahantu bitwa mu kigo hamahera hamwe na hera cyane aho hera cyane hategereza kujya rya sezerano rikomeye ry'inahavimana yagiranye n'abisirayeli nk'uko twabibonye mu kigo giherutse iri naryo hari harimo isanduku y'isezerano iyi sanduku y'isezerano yari irimo ibyagezwe cumi byaranga isezerano hari harimo kandi n'inkoni ya roni yagaragaza yuko abisirayeli bagendera ku rutonde ari abantu badahugumba nka kayini ariko mu by'ukuri ni abantu bakurikiza icyo imana yavuze bakakigendera nk'uko nyine imana yari yakivuze hari harimo kandi urwabya rwa manu rwerekana agakiza ku bisirayeri byerekana yuko isezerano ry'imana ari isezerano rirangwa n'amategeko kandi amategeko yayo ari ku rutonde ugomba kandi aya mategeko yari agendereye gukiza abana b'abisirayeri natwe uyu munsi bagenzi agendereye kudukiza hama ikimazina cyo cyatangwa icyo gihe nta wundi cyerekeza yari yesu kirisito nyine yategerezwa gutangwa kugira ngo imibiri yacu yezwe maze tugaruke gukurikiza isezerano ryarangwa n'ibyagizwe hari abantu bavuga ngo ibyagezwe n’ibibi, bibi oya oh, ibyagezwe ni ahubwo n'umurezi aturera adushikana kuri yesu kirisito ntibidukiza dukizwa n'ikimazi cya yesu kirisito cyatanzwe rimwe gusa uko niko byagenze maze imana byagaragara yuko iri hagati muri bo abisirayeri iyo umwisirayeri akoze icyaha yaza agasanga imana nk'iryo hema yari riri perezante hamwe n'umuherezi mukuru maze agatanga ikimazi iciwe maze ibyaha byiwe bigaharigwa abisiyaye bari bumva batuje babona iryo hema kubera yuko ryari ihema mu isezerano ryabo uyu uru ni rukundo imana yahoze igaragaza guhera kera maze iri sezerano tubona umuntu yaryumvise neza yabaye umusabyi w'imana dawidi dawidi aravuga ngo imana ntago yobandanya iba mu mahema maze dawidi aca mu aca yifuza kubakira uhoraho imana urusengero ibyahavuye bishikwa ko n'umuhungu wiwe eh, n'umuhungu wiwe salomo maze isezerano ry'imana riba rirashyitse ariko uyu munsi turabira hamwe ibyiri iby'iri hema imana yari yari yabariye mose kubaka bibiriya ivuga yuko cyari ikigereranyo cy'ihema riri mu ijuru abisirayeri bazana ibyaha byabo ku muherezi maze ibyaha byabo bigaharirwa uyu munsi iryo hema ku isi ntirigihari mu by'ukuri mu buryo bugaragara usibye gusa yuko ryimukiye mu mitima yacu yesu yifuza ko tumuzana nk'umuherezi mukuru mu mitima yacu maze tumaze kumuzana nk'umuherezi mukuru mu mitima yacu urusengero umubiri wacu uhinduka nko kwa rusengero umusabyi w'imana salomo yari yubakiye ihoraho yesu agaca yibera muri twebwe maze agaca aduha gukora iki jambo ry'imana rivuga bwenzi tumira yesu nk'umwami n'umukiza wawe muri mu byahishuriwe yohani igice cya gatatu havuga ngo ehe mpagaze ku rugi ndaramukije umuntu wese niyumva ijwi ryanjye akugurura ndinjiriwe dusangire izere yesu bicicwa uyu munsi mugenzi mwizere mwugururire aze musangire niba wizeye kandi nange nkumusabye uhoraho ndavuga ngo yesu aguhe umugisha kandi aguhe mu by'ukuri gukora kugukorera icyo yagusezeraniye zina ry'imana rihabwa icyubahiro. ubutumwa bagenzi n'ubutumwa budasanzwe nicyo gituma udakwiye kubwigumiza ko ukwiye gukora paritaje kugira ngo buje ku bandi kandi ukabona ukakora abone kuri ino paje kugira ngo bikunde uzobandanye uronka buno butumwa kiramunsi mu gihe bubonetse bitakuvunye yesu akugirire neza kandi aguhe kumwizera aguhe kwama ugendera isezerano ryiwe cigwa kizokurikira tuzoraba ukuntu bino rino uno mugambi w'imana wabandanije usohora gushika n'ishengero turimo uyu munsi ishengero yesu yadusigiye ryemewe n'ijuru kandi rifise intumbero yo kutuyobora yo kutuyobora nk'umuryango nk'umurezi twese dukomezanya nk'uko yesu kirisiti yabigombye gushika dushitse mu gihugu cy'ibyiza bagenzi ndabibutse mu gihugu cy'ibyiza niho abakirijwe bazoba bahashikanywe no kubwo kwizera gusa kubwo kwizera byose birahagije abari muri kirisito yesu nta rubanza ruzobatsinda kuko bazoba bahindutse ibyaremwe bishasha njyewe nk'umusabyi w'uhoraho ndagusengera ariko kandi nawe utegereza gushyiramo uruhara kugira ngo rino jambo urigire iryawe ukomeze kwizera yesu kirisito yeza guhumurisha cyane muhejeje gukurikirana ikiganiro mu gihugu cy'ibyiza mushikirizwa na jimini shimwe imbohe ya kirisito bwanyu mufise icyo mubaza cyangwa mwifuza gutanga inyunganizi kuri iki cyangwa kiriya ushobora kuturondera kuri watsapu akamenyetso ko guteranya amajyana abiri na mirongo itanu n'indwi mirongo itandatu na rimwe amajyana abiri n'umunani amajana atandatu na mirongo itandatu n'icyenda wifuza kujya muri gurupe ya watsapu ukandika ijambo ngo kuri izo nimero nyine urashaka kujya kuri gupe ikiganiro mu gihugu cy'ibyiza yesu aguha umugisha kandi akugirire neza kandi aguhe kwa mu mwizera ibihe byose mwakira ijambo ry'imana